espaçonaves PNL partindo. Ah, sendo servido 24 horas por dia por uma tripulação para diversão sem parada, boa comida e com a estrela da navegação executiva. Ờ Não, a gente fez isso ontem. Uau! Dessas coisas. Meu robô já era, eu comprei um. Então. Uau! Seu dia é muito importante para nós. Oi, vai! oi. Quero o senhor momentaneamente. Comissário! Momentaneamente. Ah, isso, o que está vendo aqui? John. Tchau, Wally. A, E, B, Action. Dor amiga. Atenção, clientes da Action. Experi... Hum, adoro azul. Holográfico que eu tive foi um desastre virtual. Cheios de interessantes disponíveis. É é eu... you Opcjonalna watching. situação. Contagem de passageiros. Sem alteração. Buffet de comida regenerativa. Hum. Volume de serviço. Sem alteração. Pode falar amanhã, Esse é o... Pessoal, completamos 255 mil, mas está agradável. 72 graus ensolarado. De 5 anos. Bom, eu acredito que nossos ancestrais, mesmo que eles faziam. Então, Heptacentenário pedindo seu bolinho num copão. Ah, olha, alto Que botão piscando é esse aqui, hein? Co... Com resultado positivo. Ah! e meus parabéns, comandante. <laughs> O sonda Eva retornou da. Isso mesmo, significa que está na hora de voltar para a um estado de vida sustentável. Que maravilha! Instruções do manual para colocar a planta no detector. Volta para a Terra. É muito fácil. Sofri de uma leve perda de estrutura óssea. Forma em pouco tempo. A gente tem pista de corrida? Sim, casa em breve. Ah. Manuel? Olha só isso. Muito bem. Ando de voz. Confirmar a aquisição. Confirmar a aquisição. Solicitada. Ah, ah... Aceita. Santa, ah, tá. isso, isso. Onde é que tá? Faça um escaneamento dela para ter certeza. Não contém espécime. Memória negativo. Então eu acho que as coisas. A sonda deve estar. Ah, e também manda fazer uma revisão para verificar qualquer def. Leva. Uhum. Análise. Contas de sólidos derivados naturalmente. A matéria... Ah, defina terra. Terra. Superfície do planeta. Mar. Mar e cerca as massas de terra. Thank Afasta. Afasta. <laughs> já pode andar livres ah. para a autodestruição. Quantas estrelas! Oh. Que é isso? Olha, olha, olha! Olhe! É ele! <laughs> Oi, Wally! Wally! baile. Terra é incrível! Chamam isso de fazenda, como pizza. Boa noite, comandante. Computador. Defina. Onde a velocidade e o ritmo são sincronizados harmonicamente. Ah. Fechando agora. O deck da piscina está... Faz parar! Nem sabia que tinha piscina aqui. Não pode. Para mim foi um prazer fazer isso. Eu faço tudo. Podemos voltar para casa. Não fala, não. Eu quero ver com meus próprios olhos. Peraí, o céu azul. Eu conheço essa música. É, dançando. Não sei como você conseguiu. contaminador. De água. Só queria que alguém cuidasse de você. Nós temos que voltar. Abaixou a planta. Ative o detector holográfico. Não é necessário. Senhor, eu inciso. Do que, que você está falando? Por que não? Informação sim. Andante. Entregue a planta. Do que, que é sigiloso? A planta. Sim, senhor. A pilotos automáticos, tenho más notícias. Bom, um fracasso. Parece que os. Ah, viu. o quê? Mas que azar. Curso. É, é melhor isso do que. Ah, senhor presidente. Por isso senhor, acho que. Senhor. Assumam tudo, pilotos automáticos. Não voltem para a Terra. Vamos sair logo. A planta. Não. Espera um pouquinho aí. Mas. Uh... Então a mensagem chegou a quase... São então, não voltar da Terra. Mas a vida agora é alto. Irrelevante, comandante. O quê? É com problemas. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Na Axion, vocês sobreviverão. Mas... Eu sou o comandante... Isso é motim! Eva, prende ele! Eva, você vai colocar essa planta ativando o ejetor de lixo. Chamado Robôs Invasores. Robôs Invasores. Robôs Invasores. Cuidado. <laughs> Oi, aqui é o comandante. Eu tô preso, Sina. Eu vou ativar o detector holográfico. de pre... <laughs> Isso mesmo, a planta. <laughs> Tá? planta! verificada. Mudar curso para a Terra. Eva! Isso aqui se chama. PNL partindo. Ah, sendo servido 24 horas por dia por uma tripulação para diversão sem parada, boa comida e com a estrela da navegação executiva. And you kiss me, time I see love and I hold you to your heart. And it. problem. Não, a gente fez isso ontem. Uau! Nessas coisas. Meu robô já era, eu comprei um. Então. Uau! Seu dia é muito importante para nós. Oi, vai! vai. Quero o senhor momentaneamente. Comissário! momentaneamente. Isso, o que está vendo aqui? John. Tchau, Wally. A, E, Action. Dor amiga. Atenção, clientes da Action. Hum, adoro azul. Holográfico que eu tive foi um desastre virtual. Tivemos obras interessantes disponíveis. É assim. é eu... 爱情。 situação. Contagem de passageiros. Sem alteração. Buffet de comida regenerativa. Volume de serviço. Sem alteração. Pode falar amanhã, Esse é o... Pessoal, completamos 255 mil, mas está agradável. 72 graus ensolarado. De 5 anos. Bom, eu acredito que nossos ancestrais, mesmo que eles faziam. Então, Heptacentenário pedindo seu bolinho num copão. Ah, olha, faltou. Que botão piscando é esse aqui, hein? Co Com resultado positivo. E meus parabéns, comandante. <laughs> Som da Eva Retornou da Isso mesmo, significa que está na hora de voltar para a um estado de vida sustentável. Que maravilha! Instruções do manual para colocar a planta no detector. Volta para a terra. É muito fácil. Sofre de uma leve perda de estrutura óssea. Forma em pouco tempo. A gente tem pista de corrida? Sim, casa em breve. Ah, Manuel? Olha só isso. Muito bem. Mando de voz. Confirmar a aquisição. Confirmar a aquisição. Solicitada. Uh, uh... Aceita. Isso, isso. Onde é que tá? Wally! Faça o escaneamento dela para ter certeza. Não contém espécime. Memória negativo. Então eu acho que as coisas... A sonda deve estar... Ah, e também manda fazer uma revisão para verificar qualquer defeito. Leva... Análise. Contas de sólidos derivados naturalmente. A matéria. Ah, defina Terra. Terra. Superfície do planeta. Mar. Mar e cerca as massas de Terra. Música Game 15, 0, 30, 0. Afasta, afasta, afasta. <laughs> já pode andar livre para autodestruição. Dez segundos. Oito. Sete. Seis. Dois. de fazenda, como pizza. Boa noite, comandante. Defina. Onde a velocidade e o ritmo são sincronizados harmonicamente. Ah. Fechando agora. O deck da piscina está... Faz parar! Nem sabia que tinha piscina aqui. Não pode. Para mim foi um prazer fazer isso. Eu faço tudo. Podemos voltar para casa. Não fala, não. Eu quero ver com meus próprios olhos. Peraí, o céu azul. Eu conheço essa música. É, dançando. Não sei como você conseguiu. De água. Só queria que alguém cuidasse de você. Nós temos que voltar. Abaixou a planta. Ative o detector holográfico. Não é necessário. Senhor, eu incisa. Do que, que você está falando? Por que não? Informação se... Andante. Entregue a planta. Do que, que é sigiloso? A planta. Senhor. A pilotos automáticos, tenho más notícias. Bom, um fracasso. Parece que os. Ávio? Ah, o quê? Mas que azar. Curso. É, é melhor isso do que. Senhor presidente. Por isso senhor, acho que. Senhor. Assumam tudo, pilotos automáticos. Não voltem para a Terra. Vamos sair logo. A planta. Não. Espera um pouquinho aí. Mas. Uh... Então a mensagem chegou a quase... São não voltar para a Terra. Mas a vida agora é... Rua alto. Irrelevante, comandante. O quê? É com problemas. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Na Axion, vocês sobreviverão. Mas... Eu sou o comandante... Isso é motim! Eva, prende ele! Eva, você vai colocar essa planta. Ativando, ativando o ejetor de lixo. Sunday clothes, lots of ativar o detector holográfico. de Alvo. Isso mesmo, a planta. Aqui é o seu comandante falando. Tenham calma! Chega. John, prepare-se para pegar algumas crianças. está. Planta! Planta! Planta! Verificada. Mudar curso para a Terra. Sete. Seis. Um. Zero. Eva! Isso aqui se chama. naves PNL partindo. Ah, sendo servido 24 horas por dia por uma tripulação para diversão sem parada, boa comida e com a estrela da navegação executiva. Thank you. kisses. And you kiss me, heaven, I see love and I know problem. virtuais para o espaço? Não, a gente fez isso ontem. Uau! Dessas coisas. Meu robô já era, eu comprei um. Então. Uau! Seu dia é muito importante para nós. oi, oi! Quero o senhor momentaneamente. Comissário! momentaneamente. Isso, o que tá vendo aqui? É... John. Tchau, Wally. A, E, D, Action. Dor amiga. Atenção, clientes da Axion. Hum, adoro azul tudo. O holográfico que eu tive foi um desastre virtual. Os homens interessantes é disponíveis. É eu. Ah, Mary. É. situação. Contagem de passageiros. Sem alteração. Buffet de comida regenerativo. Volume de serviço. Sem alteração. Pode falar amanhã, Esse é o... Pessoal, completamos 255 mil, mas está agradável. 72 graus ensolarado. De 5 anos. Bom, eu acredito que nossos ancestrais, mesmo que eles faziam. Então, Heptacentenário pedindo seu bolinho num copão. Ah, olha. Faltou. Que botão piscando é esse aqui, hein? Co Com resultado positivo e meus parabéns, comandante. <laughs> O sonda Eva retornou da. Isso mesmo, significa que está na hora de voltar para a um estado de vida sustentável. Que maravilha! Instruções do manual para colocar a planta no detector. Volta para a Terra. É muito fácil. Sofri de uma leve perda de estrutura óssea. Forma em pouco tempo. A gente tem pista de corrida? Sim, casa em breve. Ah, Manuel? Olha só isso. Muito bem. Mando de voz. Confirmar a aquisição. Confirmar a aquisição. Solicitada. Ah, ah... Aceita. Santa, ah, tá. isso, isso. Onde é que tá? Faça o um escaneamento dela para ter certeza. Não contém espécime. Memória negativo. Então eu acho que as coisas. A sonda deve estar. Ah, e também manda fazer uma revisão para verificar qualquer defeito. Leva. Análise. Contas de sólidos derivados naturalmente. A matéria. Ah, defina Terra. Terra. Superfície do planeta. Mar. Mar e cerca as massas de Terra. Afasta. Afasta. Afasta. <laughs> Oi. Planta. Oi. Ah. Você já pode andar livre ah. para a autodestruição. 10 segundos. 8, 7, 6, 2, fazenda. Como pizza. Boa noite, comandante. Computador. Defina. Onde a velocidade e o ritmo são sincronizados harmonicamente. Ah. Fechando agora. O deck da piscina está... Faz parar! Nem sabia que tinha piscina aqui. Não pode. nada para mim. Foi um prazer fazer isso. Eu faço tudo. Podemos voltar para casa. Não fala, não. Eu quero ver com meus próprios olhos. Peraí, o céu azul. Eu conheço essa música. É, dançando. Não sei como você conseguiu. Hum. contaminador de água. Só queria que alguém cuidasse de você. Nós temos que voltar. Abaixou a planta. Ative o detector holográfico. Não é necessário. Senhor, eu incisa. Do que, que você está falando? Por que não? Informação sigilosa. Entregue a planta. Do que, que é sigiloso? A planta. Senhor. A pilotos automáticos, tenho más notícias. Bom, um fracasso. Parece que os. Ávio? Ah, o quê? Mas que azar. Curso. É, é melhor isso do que. Senhor presidente. Por isso senhor, acho que. Senhor. Assumam tudo, pilotos automáticos. Não voltem para a Terra. Vamos sair logo. A Não. Espera um pouquinho aí. Mas. Uh... Então a mensagem chegou a quase... são então, não voltar pra Terra. Mas a vida agora é sua, Alto. Irrelevante, comandante. O quê? É com problemas. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Na Axion, vocês sobreviverão. Mas... Eu sou o comandante. Isso é motim! Eva, prende ele! Eva, você vai colocar essa planta. Olhe a. Entregue a planta. Ficará confinado em seus aposentos. Não! Cuidado. Ativando e ativando o ejetor de lixo. Cuidado. Ativando invasores. Robôs invasores. Robôs invasores. Cuidado. <laughs> Não, comandante. Eu tô preso, Sina. Eu vou ativar o detector holográfico. Depressa! Alvo. <laughs> Isso mesmo, a planta. está. Tá verificada. Mudar curso para a Terra.